mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Catherine Silvester. Kipindi hewani saa hii ni mjasiriamali na huwa tunazungumza na watu ambao wameamua kufanya biashara, kujiajiri. Wao wana vingi vya kuzungumza na sisi, tukajifunza na kuiga kile ambacho wanakifanya kwa maendeleo zaidi. Niko maeneo ya Kawe mkabala na shule ya Ukwamani Primary na niko na mfanyabiashara hapa, tunaona na para samaki. Ni kupara eh? <laughs> Kupaa. Nikupae. Okay, Kiswahili fasaha kabisa. Sawa. Mama tufahamishe, unaitwa nani? Naitwa Esther Kasori. Esther Kasori maarufu hapa kama nani? Mama Rusaju, mama samaki yani. Mama samaki, mama Rusaju anakupata. Sawa. Hii kazi ya kutengeneza samaki una muda gani nayo mpaka sasa hivi? Na miaka mitatu. Miaka mitatu. Umepataje usubutu sasa wa kufanya kitu kama hiki kwa muda wote huu? Maisha yanafundisha mtu kupata usubutu wowote ule, kufanya biashara yoyote inayemwingizia kipato. Okay. Mm. Na upatikanaji wa hawa samaki tunaona hapa una ni sato eh? Sivyo? Ah, perege, perege, kambare pamoja na sangala na samaki ambao tunaona wengi kwa asilimia kubwa hawa hawa ni, ni, ni, ni sangara, eh? sivyo? Perege, perege wanapatikana kwenye bahari ama ziwa Hawa ziwani maji baridi, yani wanaitwa maji baridi, maji baridi eh, kama lile ziwa la Mwanza, ziwa Victoria lile ambalo linaonekana eh. pale Mtera eh, eh, Ifakara, Ifakara, Manyara okay. Eh, ndo wanapatikana. Gharama vipi? Maana inaonekana kama vile wana gharama sana. Samaki Perega wanauza kilo elfu sita hawa okay. Kambale kilo elfu tano Sangara kilo elfu sita na mia saba kwa kilo. Na kwenye kilo moja wanaingia wana, samaki wangapi mpaka ije itimie kilo? Hapa kilo moja naingia samaki watano. Samaki watano, alafu ukija kama huku wewe, huyu mmoja unamuuzaje? elfu moja na mia tano elfu moja na mia tano kwa samaki huyu mmoja, elfu moja na mia tano ambapo wale wa, wa, wa majichumvi wa, wa baharini tunapata kwa mmoja kwa shilingi ngapi? Samaki wa majichumvi bei rahisi kuliko samaki wa maji baridi, kwa sababu samaki wa majichumvi mnapatana kwa ndoo. Hawa wanapima kwa kilo na huwa unachanganya una, una labda kama sasa hivi una hawa yeah. labda kesho soko linaweza likawa gumu, ukaenda kuchukua wale wa maji chumvi. Eh, yes na, na, nauza hawa na mchele, daga mchele na daga mchele. Eh. Asilimia kubwa wateja wako sasa huwa wanapendelea samaki wa aina gani, maji baridi, maji chumvi? Maji baridi. Kwa nini maji baridi? Sijajua. Wewe pia si wewe unatumia? Sijakataa, natumia, lakini sasa walio wengi wateja wanapenda samaki wa maji baridi. Okay. Mm. Ni kipindi gani samaki wanakuwa wagumu sana kupatikana, yaani adimu mno, na inakupa hata ugumu pia wewe kwenye, kwenye, kwenye ufanyaji wako wa kazi? Yaani kwa sasa hivi perega hawapatikaniki sana, wanaopatikanika Kambale. Okay. Mm. Okay. Yaani hawa hawapatikaniki, wanaopatikanika hawa. Huyu ni samaki gani huyu? Huyu Kambale, yupi? Huyu. Huyu. Eh. Kambale. Mbona wengine wanakuwa wadogo wadogo sana? Kwa nini huyu mkubwa hivyo? Wanakuwa wanazidi wanakuwa wakubwa zaidi hawa. Asilimia kubwa mimi nimepata kuona kambale wadogo afu wanakuwa wamekunjwa, lakini hapa naona kambale mkubwa sana. Na gharama yake pia inakuwaje? Una, unapima kwa kilo? Nao wanapima kwa kilo, kilo moja shilingi elfu tano. Okay. Mm umekaa kwenye hii biashara kwa miaka mitatu mpaka sasa hivi, means kwamba inakusaidia sana na kupush kwenye kufanya mambo yako. Tangu uanze kufanya biashara mpaka sasa hivi, ni kitu gani ambacho umeshafanya cha maendeleo na unajivunia kuendelea kufanya hii biashara? Ah, nimenunua kiwanja. Wow, hongera sana. Asante. Kitu kingine ambacho umefanya? Nimenunua kiwanja, labda vitu vya ndani basi. Okay, okay. Kuna wakina mama ambao wako manyumbani saa hii, si kwamba hana biashara, yani si kwamba hana pesa ya kufanya biashara kama hii au zile ndogo ndogo zaidi kama karanga, pipi, sijui nini, yupo tu nyumbani. Nadhani hata unakoishi pia wapo hao watu, tunao kila mahali, wapo tu ni kupiga stori, wamelala, wameamka hivyo, yani yeye yupo tu zaidi zaidi atacheza dubu, atafenyeje? Em, unamshauri nini huyu mwanamama ambaye yuko tu nyumbani? Shauri afanye biashara ili aingize kipato. Kukaa nyumbani sio solution. Kuna mwingine anakuwa hana mtaji, pengine hela alionayo ni ndogo, anakuwa anaona mm, kwa hiki kiasi, kiasi kidogo ambacho niko nacho nahisi kama akiwezi kufanya biashara kama mama fulani. Unamshauri nini kwa hicho kidogo ambacho yuko nacho? Hapo mm, hmm, sasa mtihani Aanze na hicho hicho? Aanze na hicho hicho kidogo, mwanzo mgumu. Mwanzo mgumu. Mm. Ulianza hii biashara ukiwa na mtaji wa shilingi ngapi? Ah, hii biashara kidogo msingi. Ili kwa yule ambaye anaanza sasa anasema anatamani kufanya kama mama mama, mama Rusajo eh, mm. na yeye pia atamani kufanya. Muinspire, mwambie kwamba ulianza na kiasi gani cha cha mtaji. Nilianza na elfu sitini. Elfu sitini ambapo ni kilo ngapi za samaki hizo? Kilo kumi. Kilo kumi na hapo unapata mchanganyiko kama hivyo kambale. Kambale eh, unaweza ukachukua kambale elfu ishirini sangara elfu ishirini perege elfu ishirini Ni changamoto gani ambayo unakutana nayo zaidi kwenye biashara yako ya kuuza samaki ndani ya miaka mitatu yote? Changamoto kubwa kubwa ambazo unaziface na unaweza kuzitatua? Changamoto wateja unaweza ukauza samaki huyu elfu moja mia tano eh, yani uwezi ukaniuzia buku ukikuta na umenunua kila samaki. Unajua, na mimi pia nimeshtuka baada ya kuniambia samaki kama huyu unanunua kwa shilingi elfu moja na mia tano kwa mteja hapa, sio? Mm. Mimi pia nimeshtuka. Eh, ndio hivyo, ndio hizo changamoto. Eh, huyu hapo una buku buku jero eh, buku mia tano bwana, hela nyingi bwana, uniuzie uni buku ukikuta na umenunua samaki sitini mm. kwa bei elfu sitini. Sasa utauzaje elfu moja? Kwa upati faida eh kwa lazima muuze elfu moja na mia tano elfu moja mia tatu hivi ucheze hapo ili upate kitu kwenye mafuta kuli na upate nini chochote kitu. Sawa, na hii biashara unaifanyia hapa hapa? Hii biashara hapa na kaanga, nikitoka hapo natembeza anatembeza, yani anakaanga akitoka hapo anatembeza. Tuambie changamoto za huko za unazokutana nazo huko mtaani ukiamua kunani kutembeza samaki. Changamoto ndo kama hizo, mteja anaweza kukwaza, yani ni kawaida kukukwaza. Kwa mfano kama kwazo lipi? Yani ushakutana ukasema eh, a a, usumebebe beseni, anaweza kukuita mteja, dada samaki. <laughs> Okay, unaenda samaki bei gani? samaki labda elfu mbili elfu mbili mia tano elfu tatu au buku elfu mia tano elfu mbili elfu mbili mia tano eh, mi nijua labda unauza bukubuku. Kwa hiyo ndo changamoto ya wateja. Sasa unaonaje ukawa unatafuta na wale samaki wadogo ili kwa mtu ambaye anahitaji samaki wa buku sasa ili na yeye apate? Yaani samaki wadogo wadogo kwa kupata ni mtihani. Mm. Alafu samaki wadogo wadogo wanaweza kakukata msingi, unaweza kununua buku yaani ukaja na ukauza elfu moja mia mbili na umetumia mafuta kuni, kwa hiyo ilipi. Au unaweza ukachukua samaki ukasema huyu kwa elfu moja nitamuuza, lakini yeye akaona ni mdogo zaidi, anataka yule ambayo elfu moja na mia tano yes, ukamuuza yule mia saba Sasa ni hasara. Okay. Changamoto nyingine ambayo unakutana nayo ni ipi? Changamoto labda kwenye mafuta, mafuta bei sana ambapo lita moja sasa hivi ni shilingi ngapi? elfu nne na mia tano elfu nne na mia tano na ili wewe upike samaki yani kieleweke, samaki kilo zote hizo kumi lazima una lita ngapi? lita tatu na zote zinaisha kwa siku ah, ah, zinaweza zikabaki kesho tena ukazimlia uka na lita moja au mbili. Okay. Hapo hapo kuna watu wanalalamika, nadhani ni wateja, mpaka unaona mtu amelalamika kuhusiana na kitu fulani, basi alishanunua akatumia na akaona kuna watu wanalalamika kuhusiana na mafuta, mafuta ambayo mtu unayapikia leo samaki yakabaki, kesho unasema ukuzimulie kwamba unanunulia mafuta mengine mapya unachanganya, sio? Watu wanalalamika wanasema kwamba yeye samaki au ni kama kuku, mtu anapikia mafuta yangu si hii, mnaizungumziaje? Ah, sasa mafuta mimi yakibaki siwezi nikamwaga kwa sababu ni hasara. Hivi ninunue mafuta leo chupa tatu, si ndio? Zimebaki chupa mbili au chupa moja na nusu, ni mwage eh? wakati bado mi naona ana uhitaji ni masafi, kwa sababu mafuta yakibaki leo sio kama machafu, ila akilala siku tatu siku nne sio mafuta tena kumwaga. Kiafya ni, ni vizuri kiafya, mi naona sio vizuri. Kwa hiyo ikifika siku nne umeyatumia hayo, umeyazimua umeyazimua, unabidi umwage, utafute mengine. Kwa nini unamwaga? Kwa sababu yamezidi kuwa meusi ama sababu ni nini? Kwa sababu amezidi kuwa meusi, lakini kupikia samaki anapikia fresh. Ehe, lakini sasa ni weusi ule, inabidi umwage. Okay. Changamoto nyingine kubwa zaidi mm? Ah, changamoto nyingine kubwa zaidi nyingine za kawaida tu. Za kawaida kama zipi hizo? Si ndio kama hizo za wateja, labda kakuuliza samaki bei gani? Eh, nipunguzie bwana, au nina familia, maisha saa hizi magumu. Mona, unakuta mwingine mume wake kamwachia elfu kumi si ndio? elfu kumi ana watoto watatu ndani, ana unga, ana mafuta, ana mkaa hiyo hiyo ibande bajeti akanunua unga su nusu. Hapo ndo tunapata maana halisi ya mwanamke. <laughs> unga su nusu nusu unga elfu moja si ndio? Mhm. Mkaa elfu mbili shilingi ngapi? Mm, elfu tatu si ndio? Mm, tumebaki na elfu saba baki elfu saba Ah, ah elfu saba hapo bado watoto wajanywa chai, labda umetumia bajeti sasa. Haya, elfu saba watoto wajanywa chai elfu mbili ya nini ya chai, ehe, elfu mbili ya chai, si ndio? Jumla shilingi ngapi? elfu tano inabaki shilingi ngapi? elfu tano. Mafuta robo shilingi elfu moja na mia tano inabaki shilingi ngapi? elfu tatu mia tano. Mhm. Haya, elfu tatu mia tano ile sijanunua nyanya, sijanunua hoho, karoti, mm. sijanunua mboga kwa unakuta haifaiti haikizi mahitaji bado, ile elfu tatu mia tano hajapita muha, hajapita muha, nikampa buku <laughs> au sio? elfu mbili wao wawili, elfu mbili tena hapo shoga. Ilishatokea ukakopa kwa hata saba watano hivi, kwamba kila baada ya muda anapita mmoja mmoja. Kwa kweli nisidaka <laughs> siwa muongo, ila kuna watu ushashuhudia, nishai ukopa kwa mua mmoja tu, ninaye wabukubuku basi ila kuna watu majirani zako ushashuhudia yani. Yaani muwa anapishana, anatukuja huyu anagonga mlango anatoka, anakuja mwingine anagonga mlango. kiuhalisia mama ameanza na shilingi elfu sitini. Sasa kama una waha sita mpaka saba kwa siku Eh, hamna e, msingi. Waha sita mpaka saba kwa siku. Vipi kama utahifadhi hiyo bukubuku ndani ya mwezi mzima ukapata mtaji angalau unao kaanza kuuza hata e, karanga, ubuyu. Ukisave kwa elfu moja moja kila siku kwa mwezi elfu thelathini ndani ya miezi miwili ushapata msingi. Sasa huyo ni kwa muha mmoja elfu moja mm. Wakija waha watatu kwa siku elfu tisini elfu tisini Mama ameanza na mtaji wa shilingi elfu sitini lakini unaweza ukaanza na huo mtaji wa shilingi elfu tisini na mambo yakaenda Safi kabisa kabisa kabisa kabisa. Umesema unaitwa nani? Mama Rusajo au Esther? Esther au Mama Rusajo. Tuko maeneo ya Kawe hapa kama ambavyo nimekuambia hapo awali, na tumetoka kufanya mazungumzo na moja kati ya wafanyabiashara. Ndani ya miaka mitatu amepata mafanikio ya kununua kiwanja, na amejaribu kuzungumza na akina mama kwamba wewe pia unaweza kwa kiwango kidogo cha, uh, sana cha pesa. Yeye ameanza na shilingi elfu sitini mpaka sasa hivi anaweza kununua kilo kumi, ni kama laki moja hivi na kitu, mtaji huo. Just imagine ametoka wapi, amefanya nini na vimemsaidia kwa kiasi gani. Mimi natoka Catherine Sylvester, kipindi hewani umetoka kutazama mjasiriamali. Tukutane wakati ujao. Thank you so much. Behind the camera yupo director Rajabu Classic. Tukutane wakati ujao.